Tak máš vodní. Aha, tak no pojď. Já vás zdravím, tady se odehrávají oslavy 7. výročí založení vodního království královského města Hodonína. Smekám před celou královskou družinou, která opět tyhle oslavy připravila a jsem moc rád, že tady můžu být s vámi. Druhá písmenko je Dobrý den, my vás tady srdečně vítáme. Pokud budete chtít soutěžit, vyzvedněte si nejdřív prosím letáčky, lístečky, které dostanete tady pod domečku. Až si je vyzvednete, můžete si destičte, nebojte a pojďte malovat také. A můžete tam napsat to, jako teda. Tady tak. ということですかはい。 Zamatujte po mně a pěkně nahlas, jako strašidla. Ba, ba, ba, ba, ba. Be, be, be, be, be. už to známe, tak teď to ještě jednou si pěkně nahlas zaspíváme. Ba, ba, ba, ba, ba. Be, be, be, be, be. Bo, bo, bo, bo, bo. Dám ti přes zubu. Dám ti přes zubu. Dobrý, přátelé. Jako první... Ono to naskáče do toho skla, není to potom pěkné. Vypálí, nebo, nebo si tam tlouct. szépen! Zase pokusím A to má rád pana. Tři, čtyři. Ale ještě. 5, 6, 7. Ještě, tak jdem. Dvě. A tři. nie jest nejde tak já jdeme sama. Tak. tak se nestýďte, vemte štětec do ruky a pojďte nám něco namalovat, je to společné dílo. Thank you. na prostě neviděla. To budete mít na druhé straně, tam je nám. Které doširoka i dáli k hradu Tolštejnu přiléhá a rukama pracovitýma vzkvétá rytířství. Kde už nám první malbu vytvořila naše královna Mára.